Что ж, всем привет! В данном видео подробно разберем новую функцию от Яндекса, а именно закадровый перевод видео с английского языка на русский. Как заявляет Яндекс, нейросети Яндекса научились сами переводить и озвучивать видео на английском языке, пока не везде, но уже скоро любой ролик на английском можно будет посмотреть на русском. Я уже делал видео по данной теме, но оно было не подробное достаточно, не информативное. Здесь быстро пробежимся по подробностям и информативности, так скажем. Так, закроем, к примеру, есть у нас вот такое вот видео, и Яндекс нам сразу же предлагает перевести данное видео на русский язык. Нейросети Яндекса переведут и озвучат данное видео. А мы рассмотрим, где включить эту менюшку, где отключить эту менюшку и что делать, если вы нажали крестик, но хотите обратно вернуть данную менюшку. Да? что делать в данном случае. Вначале мы смотрим данный ролик на английском языке. Uh, как видите, данное видео идет на английском языке, если мы нажмем «Включить», а, перевод э, нейросети Яндекса его переведут. Сделай это лучше в течение 21 земного дня. Да. Причем, если говорят мужчины, то голос будет мужской, если говорят женщины, то голос э, за кадром будет женский. Также мне известно то, что видео, которое идет Э, до 30 минут включительно и больше переводится э, примерно за 10-15 минут это максимум по моему если причем этот ролик кто-то уже смотрел до вас то оно переведется вам практически мгновенно и вы сразу же начнете свой просмотр если же его никто до вас не смотрел и вы первый кто будет э, задействовать нейросети Яндекса для перевода какого-либо видео английского с английского на русский то это займет какое-то время. Если у вас, э, в принципе, перевод долго идет и не переводится, возможно, надо обновить страницу. Яндекс над этим, я думаю, поработает. И в дальнейшем не надо будет обновлять страницу. Страничку вот так вот э, обновите, обновить страницу, либо же не F5, и у вас э, в течение 10 минут, возможно, уже все перевелось, просто надо страничку обновить. Вот и все. Причем, если говорит мужчина, мужской голос, если говорит женщина, то за кадром голос будет женский. Если ролик, к примеру, идет 1-2 минуты, то Яндекс так и напишет то, что ему потребуется время на перевод данного ролика. А в течение 1-2 минут он вам его 100% переведет. Если не перевел, вы видите, возможно, снова надо обновить страницу. Обновите страницу, и все будет нормально. Где же включить и выключить эту функцию? Я здесь, то чтобы поговорить о запуске. Включена, выключена, к примеру, мы раз и взяли вот э, и закрыли истории приза 100 миллионов долларов. И сейчас у нас на русском языке есть, а мы хотим посмотреть на английском, но, в принципе, не знаем, где включить. Перевод включен, перевод отключен. То есть здесь автоматически, здесь видим, здесь панелечка вот такая вот с Яндексом перевод видео. То есть она автоматом она выключена. Здесь открыть видео в отдельном окне, здесь добавить видео в коллекцию. То есть мы даже вот обновим страницу, да? К примеру, мы зашли на это видео. Вверх вот сюда вот поднимаемся, и здесь вот такой значок Яндекс. Перевести видео. Нажимаем. И вот перевод видео. Специальный прямой эфир в день. Либо же нажимаем этот значочек, и у нас включен перевод видео. Также можно включить это и выключить настройка. Чтобы зайти в настройки, мы вот э, в левом, точнее в правом верхнем углу нажимаем на такие вот три черточки, у нас открывается вот такое выпадающее меню. Здесь есть настройки, переходим в настройки. И в настройках мы спускаемся в самый-самый-самый низ. И здесь э, должен быть переводчик. Так, где, где, где, где, где он? Здесь перевод от Яндекса должен быть. Так, ищем, ищем, ищем, ищем, ищем, ищем. Вот переводчик. И здесь, как видите, предлагаю перевести страницы, язык которых отличается от языка интерфейса, отправлять Яндекс фрагменты текста для улучшения качества перевода. Но я это все поставил отображать всплывающие окна с оригиналом текста переводить выделенные слова и фразы, переводить слова по наведению курсора, показывать кнопку перевода картинок, показывать на видео кнопку перевода. То есть вот вы можете выключить, э, показывать на видео кнопку перевода и здесь я, к примеру, вот обновил страницу, да. И здесь нет видео кнопки перевода, да. А сейчас я показывать кнопку перевода включил. Обновляю страницу, да. И здесь у меня есть кнопка перевести видео. То есть я включил. Дальний прямой эфир в день. Я выключил. То есть никаких проблем с этим, э, в принципе, не возникает. Все достаточно быстро, э, работает, все очень-очень хорошо. А, так, э, на других ресурсах я, конечно, не проверял, но можете проверить сами. Если у вас показывать на видео кнопку перевода стоит, то любое английское видео, в принципе, найденное в интернете, вы сможете э, найти, э, нажать кнопку «Показывать», показывать на видео кнопку перевода а в настройках. Еще раз показываю, заходим вот на три черточки в верхнем правом углу в Яндексе, переходим в настройки. В настройках спускаемся ниже, здесь ищем то есть вот ниже спускаемся, спускаемся, спускаемся, ищем переводчик. Переводчик показывает на видео кнопку перевода. Все, ставим галочку, и у вас все, по идее, должно работать. На YouTube, по крайней мере, все переводит, все переводит корректно. И даже если в видео нет русских субтитров, Яндекс э, все равно вам переведет. Если же в видео есть русские субтитры, то Яндекс будет переводить аналогично этим русским субтитрам. Ну, как-то так. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.